J'ai 16. Chez Marie-Louise, j'ai pas d'argent. Je ne suis pas un amant. know our body, but not her mind. Le jour c'est comme le soir.